आखिर नरगिस फाकरी सोशल मीडिया पर अपने हॉट फोटोज क्यों वायरल कर रही है हॉट फोटोज तो ठीक है लेकिन ऐसे बिकनी शूट्स क्यों करवा रही है वो ऑलरेडी एक आइटम गर्ल है और कई मूवीज में काम कर चुकी है लेकिन क्या वो चाहती है कि वो बड़े बड़े एक्टर के साथ काम करे इसीलिए वो हॉट फोटो शूट करवा रही है या फिर कुछ और ही बातें आप देख सकते हैं किस तरह से नरगी स्पाकरी अपने आप को सोशल मीडिया पर हॉट बता रही है आप देख सकते हैं एक तरफ उनकी वीडियोस कि किस तरह नरगी स्पाकरी अलग अलग अलग अंदाज से अलग अलग पोज से अपने आप को हॉट लोगों के सामने दिखा रही है